Kakumpila kapasyan o. Nabiyag na kolkit nangon and uh, ending uh, uh, ending mo a uh, pya pya and a uh, na ding an no te ako'y nading buamuhi nang mat insung ateng in nang mapat na asanging mi te tupa nga miya hiuhi nang ma tungpan in tahat na nga in Zayan zuan na lampi atan na mi te tu pa nga mi a hi hu hi อันนี้นะเ Latin numbers from Galilee, tang katpan tang Tobey sa? Okay. Ready tama? Nga tayle. Ah. Latin number from Galilee, tang katpan no dong, valento pa kakum orang paleto pa o nang mate namun bangsa takin et lo mahiyam ken kelunggul mama hi to pa huang sung kelunggul mama a kelung sim le ka pumpia nung ta pasian tunga lung da mama in la sa hi vale to pa ka kumpi le ka pasian o na biak na tau a korgi na ngone na ending mua pya pya in a um na ding a note a koit na ding bu a mu hi nang ma in sunga teng in nang ma phat na asangi nge mi te chupanga mi a hiu hi nang ma tungpan in thaha na nga in zayon zot na lampi aton nom mi te chupanga mi hiu hi Hey, siam la siam lo. Akizomena siam nu khudbena tu mong ni. Late, late nama samgela limo. Ah. Lai siang thầu vũ nung quân asiam. Kin siama liam boy azang. <laughs> Okay, ready tama? Okay, lati naman sang gelali tangka pantangad. Panto pao nang ma, nang matin na mo sang mm, oh start over start over. Valento pa Valento oh lati naman gela gelali tangka pantanga. Valento pao nang matin namun mo sang zataking ilomahi hiyam king kalungo mamahi. <sighs> To pa hong sunga to pa hong sunga kalungo mama ah. kalungsing na kapumpinat nung ta pasyento nga pasyento nga at nung dama ma inlaasahi to pa vangin to pa o kalung kalung kalungsing na ami kapumpila kapus kapumpila kapasyento na biyak na tao a kogi nangon in ending mo a <clears throat> pop poppy restart kiko la den nama samgela li tong kat pentang avan to pa on nang to pa on nama den nama zang tak in it la i i la ma hi hian kin kalung ma ma hi to ba hong sunga kalung ma ma kalung sina ka kompina nung ta pa sentunga ah dung dama ma in la asahi va to pa ko kumpila na pas ko kumpila ka pas sen og kalung ka pas sen ah no na ka pas sen mama bawain kau pun kau minta pak aku oh, kumpulan kau pasti nak nak pernah nak kau tahu yang kau kori nak awan ini ke kalung sim kau pat kalung sim nak kau kumpulan tu mungkin nak awan in nak awan ending ending ending ending reason. Và Latin nama som gela li tang khai pan tang la. Và nên tôi bảo ok. Và nên tôi bảo và nên tôi bảo ok kulung kulung sim la. Và nên tôi bảo ok nữa sim ta. kot pa. Kasi là labiang là tao a kugogi ko na ngon in in đinh mua. ทุปีรวยเสียมนูหากัดลัวมอตุปันทุปังเปตาเฮนทุปีมาไมตัวน่ะอากิซมะตัวมาเดวินะมอตัวมาเดวินะของจักสันนปักขดะมเนตขัดเมเนตขัดอะคอลขิดเตมอมเนตขัดอะคอลขิดจังเงนะเอางะนอนเกล้ยงตัวกเลยมอตัวจีนี่อินาตัวน่ะอากิซมะตัวงปีคนเป็นนาตัวมังเนี่